بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرب لنا ليمسنكم منا عذاب أليم رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم أنهم إليهم لا يرجعون أحييناها وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغير تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ينسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم فاكهة عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنت اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم لمسخناهم علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان ولم يروا كارها أفلا يشكرون بقادر على أن يخلق مثلهم كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع